あの最後までお楽しお楽しみいただけたらと思います、えー、それでは、えー、最初に登場いたしますのはひょっとこ連でございます、えー、昭和39年、えー、結成の老舗の連でございまして、えー、徳島の宇月連、えー、とのお芝居連でございます、えー、水長という宇月連独特の、えー、鳴り物のリズムに乗りまして、えー、高円寺一番、えー、多いという人人数150名と え言われるそのメガ阿ードりーンでございますが、えー、この連の特徴は360度どこから見ても阿波踊りどこから見ても綺麗な阿波踊りを目指す、えー、今日は360度ってわけにいきませんけども、えー、ぜひ、ひょっとこれの阿波踊りをご堪能いただければと思いますそれではひょっとこれです